Там, где клен шумит над речной волной, Говорили мы о любви. уходит мгла, А любовь, как сон, стороной прошла. А любовь, как сон, а любовь, как сон. зачем опять Все случилось так Гонит осень вдаль Журавлей косяк Четырем ветрам Грусть печаль раздам Не вернется вновь окна Не вернется вновь, не вернется вновь, не вернется вновь Это лето к нам отчего а за мной Ходишь словно тень, без тебя порой Был и день, и в день, ты любви такой Не сумел сберечь, поросло травой место наших встреч поросло травой поросла травой, поросла травой, место наших встреч. Ни к чему поверь о былом грустить Ни к чему теперь мне цветы дарить Если б мог ты знать, как тебя ждала Да устала ждать, и любовь прошла А любовь как сон, а любовь прошла, а любовь как сон, а любовь как сон, а любовь как сон.